песню пой вместе со мной, птицы в ночи, пой, не молчи, солнце во мгле, смерть на метле, кончился чай, друг, выручай. звезды не врут, метеориты. из нас, словно рассказ. Скоро весна, плачет луна. Пой, песню пой, вместе со мной.